Устаз байлық келчү қандай амалдар сізден кеңес сұрау аяттар дуалар амалдар деп машалла байлық келу үшін дордойго шығыш керек бары емес кейбір адамдар ийгиликке байлыққа кошоматчылык эки жүздүүлүк менен жетип алып алла берди деп коюшат аракетте берекет деп менин акылың жетпей жатат кандай болот эми бул жагы тагдыр ушундайбы алла берди деп коебу <laughs> алла дозокту дагы берет дагы алла эмнени берет экен алла берди токтоп тургула алла эмнени берди кеп ушул жерде кетип атат азыркындай сиз айткандай ал қандай қошаматшылық екі жүзділік менен ийгилик дагы эмне байлыкка жеткен деп мынаны мынан биркоңуз буну истидраж деп коет динибизде истидраж деген термин бар бул ал ийгилик эмес ал буда алланын ыраазычылыгы жок бул утурундук түш бирөөнү алдап бирөөнү поставить этип біреуін біреуімен қағыштырып интрига қылып ана кейін біреу ақ менен отырып алған ал өзін өзін ушинтип алдап атат ал бұл алла тағала мындай қой беріп қояды мындай қылып ана қарайыншы қай жерге шейін барар екен ошон үчүн айтайын алла берді ме алла бейишти дагы берет тозоқты дагы берет аны унутпайлы ошон үчүн иншалла арам менен барган кайтуусу ham арам менен болот құдай сақтасын ошон үчүн андай жаман немелерге барбаш керек тағдыр ушундай алла субханала тағала жакшылык менен да сынайт жамандык менен дагы сынайт дүниеде падышалардын көпчүлүгү бузуку бактысыз болгон буну билип коюң акыбети жакшылык менен бүткөн эмес акыбети жакшылык менен бүткөн эмес тарых буга күбө азыркы эмес адам атадан беркин айтып атам ошон өтө аз маша алла ушундай бадышалар болгон мээримдүү ыймандуу адилеттүү боорукер охо андай дагы болгон баары эле эмес бирок мен айттым ошон үчүн көпчүлүгү так что мына анча байлык мансапты эңсегендер адал жолу менен барган болсо альхамдулилля башкачасы болуп калса акыбет деп коет бүгүн эмес последствиясы бүгүн эмес будущий келешегі досымдың қаза болғандан кейін бір айдан соң жүз сом карыз экени есіме түштү анан мен аны кештім деп ниет қылдым жана бұл үшін қабырда азапталбайбы машалла жакшы иш қылдыңыз кешіріп койдуңуз қабырда азапталбайт иншалла эгерде ошо кечирбей койгон болсо анда чатак намаздан кийин өткөн намаздарыбыздын күнөөлөрүн кечир десе канчалык соо эмне канчалык соо болот жок алла субхана намаздан кийин өткөн өткөн намаздарыбыздын күнөөлөрүн алла таала чын жүрөктөн тәуба кылсаңыз өткөн намаздардын күнөөлөрүн кечирет өз учурунда окубай койгон күнөөлөр жазылган эле чоң күнөөлөр Ошолар тооба менен кечирилет бирок намазды кайтарып бериш керек болот эгерде ошол убакта өзүңүздү мусулман деп эсептесеңиз мен мисалы балагатта толгондо өзүмдү мусулман деп эсептейт элем болду азыр жыйырма жылдан бери намаз окуй элекмин деп жүрөсүз жыйырма күнү ушу жыйырма жылдын казасын окуп бериш керек коркпоңуз көз коркок кол батыр акырын окуй берсеңиз Қыбыраған қыр ашады дейді барлығы бітіп кетеді қайсы амалдар жақсы өлген адамдарға бағышташ үшін машалла өткен адамдарға барлық жақсылықтарды бағыштасаңыз болады барлық жақсылық пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір хадисте айтқан адам өлгеннен кейін амалы тоқтайды жақсылық қыла албай қалып уже намаз оқи албайт садақа бере албайт жана башка куран зикр кыла албайт макулбу амалы токтойт бирок үч амал токтобойт деген эгерде ушундай бир илим таштап кеткен болсо илимден пайдаланып аткан болсо соого кете берет бир экинчиси садака жария ушундай садака таштап кеткен анын соо агып келип тура берет жалпы эл пайдалана турган андан дагы соо келе берет үчүнчүсү ушундай перзент таштап кеткен аға дуа қылып тұрады аны да сауаптары бара береді дейді бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мындай деген жеті амал бар деген садақа жария тирүү кезінде дағы сауабы бара береді өлгөндөн кейін дагы сауабы тоқтамай бара берет деген да биринчиси ман аллама илман ким илим үйрөткөн болсо ким илим үйрөткөн болсо ошого альхамдулилла тирүү кезинде дагы өлгөн кезинде да сауаптар бар екіншісі екіншісі кім дария қазған болса дейді канал қазған болса үшіншісі құдықтан су шығарған болса дейді не шығарған болса дейді су шығарған болса қайсыл жерде су шығардыңыз ушунуна сооба ошондой мечит құрған бана масжидан ау бана масжидан же болбосо хафара биран ушул аллахума салли ала мухаммад құдық қазып су шығарып қойды же мечит салып қойды жашоо кезінде тирүү кезінде тирүү кезінде дагы өткөндөн кийин дагы соо бара берет дейт же болбосо варраса мусхафан мечиттерге тияк бияктарга курани каримди алып барып берип койдуңуз бир куран алып келдиңиз дагы сатып алдыңыз базардан вакф деп туруп мына мечитке коюп койдуңуз ошо куран канча окуса сизге соо боло берет тирүү кезиңизде дагы өткөндөн кийин дагы тирүү кезде дагы анан <coughs> өткөндөн кийин дагы Жо болса манзара ким егін ексе нахлан құрма дарақ өте пайдалы а так барлық әлі дарақта нөмелі дарақта саялы то есть көлекке бере турган пайдалы барлығын сауаптары бар ұшылардың барлығын чекеден қылсаңыз болады мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақсылықтың түрлерін айтып отпай ушулардын барын, ең жақшырағы арқаңыздан сізге дуа кыла тұрған перзент тарбия алып ана бала таштап кетті, ата энесине дуа кыла тұрған кечирим сурайт устаз байлық келчү қандай амалдар сізден кеңес суроо аяттар дуалар амалдар деп машалла байлық келу үшін дордояға шығыш керек бизде азыр ушул бар ишенгенибизде дордо туурабы алла тааланын берекесин берсин каниет кылып ыя каниет кылып аз болсо дагы иншалла кудай кааласа себебин ыктыяр кылып коюш керек себебин ыктыяр кылып коюш керек себебин ыктыяр кудайым иншалла рызкыны берет ушундай айтып койгон гүмән қылған жерден ырысқының келгенін қаласаңыз тақуалықты таңдаңыз гүмән қылмаған жерден келеді елдерде гүмән қылған жерінен барады ғой сіздікі гүмән қылмаған жерден келеді ойланбаған күтпеген жерден келеді да қойшы ошондой дейді алла тағаланың өзі әлбетте алла тағала айтады егер де баш қосқандар екі кем болса қорықпай башқұртстан екеуін біз бай қыламыз дейді ушу экөө такыбалыкты эле кармасын дейт калганын бизге койсун дейт да алла таала өзі өзү берүүчү макулбу баарыбызга рызкы берет иншалла ошон үчүн каниеттүү рызкыны сурайлы кичине аракет кылайлы бүгүн кыргызстанда кыбыр эткен ачка калбайт эч качан баардыгы тоқ иншалла кичине каниет керек алла маңа чоң атам намазды үйреткен қоңшы чоң атам дейді намазды үйреткен жана ал мурдагы жылы көз жумду мен оқыған намаздан соу жетіп тұрабы әлбетте тұрады аддал аләл хайр ә, бір жақсылыққа далалат кылуучу себеп болушы кафаилихи ошол жақсы ішті қылучудай сауап беріледі ага сізге намазды жығып қойды өтіп кетті ошол эми сіз намазды окуп аткандай сооп тияка кете берет ошон үчүн жакшы иштерге көп себепчи болайлы да көп далалат кылып калайлы себеп дегенде мынал жердеги улуу сооптор садакаларда мындай да жаман өлүмдөн сактайт деп коебуз береке болот дейбиз жүрөктө кирдиктер мал мүлк баардыгы тазаланат деп айтабыз алла тааланы ачуусу кетет дейбиз ошон үчүн иншалла садакай жария өлгөн адамдардын артынан соопторду кыла берсеңиз кудай кааласа иншалла өзүңүзгө да жазылат өлгөнгө да жазылат да бул ушундай канжар эки тарапта ким садака жария кыла турган болсо азыркы айтып аткан жакшы сооптордучу өзүнө дагы жазылат анан кимге багыштап атсаңыз ошого дагы жазылат